نفس تازه نوروز مبارک باشد چهره پاک دل افروز مبارک باشد چهره پاک دل افروز مبارک باشد همه جا خورمی تازه جوانی بینم همه جا خورمی تازه جوانی بینم جشن فرخونده و پیروز مبارک باشد جشن فرخنده و پیروز مبارک باشد کورتای سبز ببر کرد کورتای سبز ببر کرد از نو کو کمره چون عروسانند امروز مبارک باشد چون عروسانند امروز مبارک باشد نفس تازه نوروز مبارک باشد چرای پاک دل افروز مبارک باشد چهره پاک دل افروز مبارک باشد چهره پاک دل افروز مبارک باشد مبارکی شوقنی بهاره قدم سپا ملک قدم سپا دیاره مبارکی شوقنی بهاره قدم سپامل قدم سپا دیار تازه و کلی جای گلزاره قدم سپامل قدم سپا دیاره مبارکی شاگنی بهاره قدم سپامل قدم سپا دیاره تازه و کلی جای گلزاره قدم سپا من قدم سپا دیاره ای بارویزی کلی جای گلزار واز جواد سنی لحظه دیدار واز بارویزی کلی جای گلزار واز جواد سنی لحظه دیدار واز مبارکی شاگنی بهاره مبارکی شاگنی بهاره قدم سپا من قدم سپا دیاره شاعن مبارک خان، یومانرگی شاعن مبارک خان، دیخو می ندی و ما تازار ود، دیخو و ما تازار باره، مبارکی شاعنی باره، قدم سپمل که قدم باره. سپامل کدم سپا دیاره مبارکی شاگنی بهاره ادم سپامل کدم سپا دیاره مبارکی شاگنی بهاره ادم سپامل کدم سپا دیاره